Sequía es igual a tiempo de escasez. Sequía es ausencia de lluvia. La sequía provoca esterilidad en la tierra y provoca muerte. Hay una sequía espiritual que también afecta poderosamente, terriblemente al ser humano. Y que puede afectar terriblemente a una iglesia que crea en la manifestación de la gloria de Dios puede afectar un pueblo que cree en el indispensable poder de Dios para la extensión del reino sobre la tierra. que quiero decir con esto? Que una iglesia donde no llueva la lluvia de bendición, no habrá manifestación de la gloria de Dios. No habrá extensión del reino sobre la tierra, pero una iglesia donde llueva la bendición del Señor, la presencia de Dios se manifestará el mundo entero sabrá de que tenemos un Cristo de poder y un Cristo vivo. La sequía espiritual es un tiempo en el cual no se produce fruto en la vida del creyente. No se produce fruto ni como individuo, ni como creyente, ni como líder, ni como ministro. No hay fruto en el tiempo, es un tiempo en el cual no vemos resultados y no sucede nada. Es un tiempo en el cual trabajamos, nos esforzamos, pero no estamos viendo los resultados que estamos proyectando. Sequía es un tiempo donde no estamos viendo el fruto que esperamos. Y esa sequía lo que viene a causar en la iglesia o en cualquier individuo es una profunda frustración que usa Satanás en el creyente y que se convierte en una profunda tristeza. El Señor lo reprenda. Y es así porque Satanás está profundamente interesado en que el diseño de Dios para su pueblo de bendición, prosperidad y crecimiento y vida sea estorbado. Usted fue diseñado para ser bendición. Usted no fue diseñado para ser maldición. Usted fue diseñado para prosperar. Usted no fue diseñado para ser estéril. Usted fue diseñado para crecer. Usted no fue diseñado para quedarse nada. Usted no fue diseñado para ser destorbo, usted Usted fue diseñado para estorbar al reino del infierno. Querida iglesia, donde hay muerte provocada, la sequía espiritual, entonces va a morir el interés y la pasión por lo espiritual y por la obra de Dios. Cuando hay sequía espiritual mueve nuestros grandes sueños y sentimos que nunca nuestros sueños se harán realidad. Existe la sequía espiritual que trae incluso deterioro de muerte. Incluso la sequía puede traer esterilidad y existen sequías que Dios permite. Hay dos sequías, una que produce muerte y deterioro y otra que Dios nos permite. Y nos permite para probar nuestra vida. Y nos permite para sorprendernos con una bendición inimaginable. Por eso es que Pedro dice, amado, no ha sorprendido en el pueblo no, te sorprendas en el pueblo de la prueba que tiene sobre ti, como si fuera algo extraño, sino también por ser participante de los padecimientos de Cristo, por la revelación de su gloria. Y con alegría. En mi pensamiento humano me gustaría pensar y creer que ninguno de ustedes está pasando pruebas. Me gustaría pensar que ninguno de ustedes le cuesta buscar al Señor. Me gustaría pensar que siempre andan por ahí felices y que pasan las semanas y los meses y que usted nunca se desanima no creo que ninguno haya pasado por eso todos han pasado por ahí. Cuando usted ve la palabra de Dios, usted ve hombre de Dios que buscaban el rostro de Dios, que hacían milagros en el nombre del Señor. E inmediatamente usted luego ve pasando por transiciones que han pasado por sequías. Uno de ellos es Elías. En un momento estaban en una esfera altísima en el monte Carmelo. aquí estaba el profeta contra todos los poderes de las tinieblas y la maldad. Él escuchaba claramente la voz de Dios en del poder de Dios en su vida. Y él hizo incluso que Dios respondiera con fuego del cielo y le dijo a la congregación, todo lo que yo hago, todo lo que yo oigo, todo lo que yo recibo, camino en la majestad de Dios, me mueve la gloria y el poder de Dios. Y este hombre que se movía en el poder de Dios por toda la cabeza a los profetas de Baal, de Satanás, en el poder de Jehová de los ejércitos. Luego ese hombre iba a declarar que se cerraron los cielos y los nuevos cielos este hombre hizo grandes cosas en el pueblo de Israel. Estaba en un momento tremendo, todo, todo iba bien. Estaba disfrutando del éxito, las bendiciones del Dios Todopoderoso. Estaba lleno de revelación y lleno del celo de Dios. Pero un día Isabel lo amenaza. Y dice la Biblia que él cae en una profunda tristeza. Y que él cae en una profunda conmoción. Y que entra en, entra en un desierto de sequía. Muchos de ustedes dirán, siento que no soy de mucha utilidad. No, pero predicar, puedo cantar, no puedo hacer cosas que otros hacen, pero yo sé algo. El Señor conoce las grandes batallas espirituales por las que usted ha pasado. Y Dios sabe que usted también ha estado en alturas espirituales, pero Dios también ha visto cuando el enemigo ha venido a atacarle. Las veces que Dios le usa, el enemigo quiere atacarle. Las veces que Dios quiere promover el enemigo viene a atacarle. Otra vez, Hay una sequía en el Marroco. Toda nación está experimentando milagros el más grande de toda la historia fue abrir un mar. Usted imagínese caminar a un pueblo océano y un mar a la parte de una muralla de agua. Había una revelación magnífica y portentosa del poder de Dios. Llegan a otro lado, a la otra orilla, y cuando el último hijo de Dios pasó en seco, caen la muralla de agua y aplastan al ejército de Faraón. cantidades de carretas, de carruajes fueron destruidos y salían a la superficie flotando los restos de los enemigos. Tremenda victoria. Los egipcios fueron destruidos, podían ver cómo la marea arrojaba de cadáveres. El ejército que los perseguía había sido ejecutado por Dios. María entonces y las mujeres de Israel comenzaron a tocar los tambores, los panderos, y comenzaron a avanzar Este fue el primer gran avivamiento de alabanza y adoración que existió. Había alabanza, adoración porque Dios había aplastado los campos de Faraón. Pero tres días más tarde, y le decían, es tu responsabilidad. ¿Por qué nos trajiste a estas aguas amargas de mayo ¿Por qué nos trajiste a mandarnos en el desierto con nuestra familia? Y dice la Biblia que ellos le reclamaban a Dios, no queremos saber nada. Y murmuraron en el mar rojo y agregaron estas palabras a en la orilla del mar rojo. ¿Cómo es posible que después de ver tanto milagros luego entraron a un periodo de sequía? Dios está diciendo esto, imagínate, pudieron murmurar. Después de haber estado viendo milagros, después de haber sido bendecido, murmurar a una horita del milagro. Había llegado un momento de profunda sequía para Israel. Estaban atravesando periodos de sequedad. Hablemos de David. Usted sabe la rectitud de David. Dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Que había llevado a tantas alturas espirituales al pueblo. Dice Dios de David que él iba a ser una casa, oh Dios, se metió en el corazón a hacer una casa por Dios. Y Dios le dijo, y lo llama y le dice lo que nunca le dice un hombre, tu trono será establecido para siempre. Estableceré eternamente tu trono. Y sigue diciendo la Biblia que después de esto, este hombre Dios le dijo, a través de ti, a través de ti tu generación será eterna en Jesucristo. Tu generación será poderosa en Cristo. Escucha bien, yo ya había dado un reino eterno y había dicho David, te voy a dar un reino para siempre. Reinarás hablando de Cristo. Y David tuvo tal unción que aseguró y todos los enemigos quedaron postrados a los pies de, Dios por ese ministerio de David. La bendición de Dios estaba sobre David. Dice la Biblia que después de derrotar a sus enemigos, David llegó entonces a un periodo de prueba. David llegó a un tiempo de sequía espiritual. Y esto lo, concluye diciendo, estoy abandonado. El gozo se me ha ido de muchas formas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me respondes? Y aquí Dios describe ese Salmo 63 que dice, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, estoy en tierras secas, donde hay seguido, estoy en tierras altas, donde no hay aguas, estoy en tierras secas, donde no puedo ver tu gloria, quiero ver tu gloria como te contemplaba en el santuario, quiero ver tu gloria como te contemplaba en el templo, pero no puedo verte, porque mi vida está atravesando periodos de sequía esto es lo que concluye diciendo, estoy abandonado. ¿Cuántos en la iglesia, aún los más sólidos, se han sentido acosados por el enemigo? Satanás ha dispuesto a atraparte y secarte. Sabía que hay alguien que quiere atraparte. Sabía que hay alguien que quiere secar tu gozo. Sabía que hay alguien que quiere secar tu paz. Sabía que hay alguien que quiere secar tu vida. Pero Dios está aquí. Aquí va a correr Aquí va a haber fuente de bendición en esta tarde. Aquí los que están atravesando periodos y de sequía van a ser refrescados porque algo grande viene de parte de nuestro Señor. ¿No le ha pasado usted que le enemigo viene y susurra en su oído y le dice, ¿desde cuándo personas la respuesta de Dios? Dios no quiere escucharte, Dios no quiere verte, mucho menos Dios quiere responderte. Son tiempos indiscutibles de sequedad, tiempos donde oramos y no pasa nada, tiempos donde y no vemos respuesta, tiempos donde intercedemos y parece que el cielo está cerrado. Nuestras oraciones parecen que no son propias para el oído de Dios, pero estoy convencido, después de 42 años de evangelio, que en el momento que nosotros pensamos o creemos que nuestras oraciones no están siendo respondidas, en ese momento

cuando andabas en el mundo. Si Dios te, te pudo sacar del mundo de la si Dios te pudiera mostrar los pequeños pasitos que Él va haciendo para que usted vea finalmente su obra, puede que alguien en tu familia no tenga salvación, puede que sus hijos estén siendo cortados por la tiniebla y usted está orando y orinando puede que alguien cercano, papá, mamá, aleluya, has todo para que sean salvos Aleluya, te sientes en medio de una sequía. Has orado a Dios por una bendición. vives orando a Dios hace tiempo por algo y sientes como que no fluye, como que no pasa nada. No sabes que cuando Dios calla es que está enviando el Espíritu Santo adelante para que trabaje. En este momento Dios no está callado. que iba rumbo al, mar rojo. Dice la Biblia que se vinieron los egipcios y el ángel de Jehová fuerte y valiente iba delante del pueblo. Y que cuando se vinieron los egipcios, aleluya, el ángel se fue para atrás a poner el pecho al los Antes de tocar este pueblo, te vas a enfrentar al ángel de Jehová. no llega en el tiempo exacto, ni antes ni después. Dios va a hacer el milagro en el tiempo exacto, ni antes ni después. Dios se va a mover en tu vida en el tiempo exacto, ni antes ni después. Dios abrir la puerta en el momento exacto, ni antes ni después. Dios va a mover lo que tenga que mover en el momento exacto, ni antes ni después. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dios llega en el momento justo, diga conmigo, Dios llega. En el momento justo, diga conmigo, Dios llega. En el momento justo, dígale, dígale a alguien, Dios llega. En el momento justo, Dios llegará. En el momento justo. ¿Sabía usted que Dios también es Daniel le metido al pozo de los leones. Termina con su rostro y dice, mi fuerza me han abandonado. Muchos de ustedes, amigos, hermanos, líderes, pastores, así es como llegaron a este culto, diciendo, mis fuerzas me han abandonado. Y aunque ahí sentados, usted dice, mis fuerzas me han abandonado. Tal vez usted le dijo algo a Dios antes de venir aquí. Señor, cuando vaya al culto, háblame Señor, estoy viviendo tiempo de sequía, dame fuerzas. Hoy quiero decirle a esa persona, hoy quiero decirle al que está cansado, Jehová, Él es el Dios de toda fortaleza. Y Él dice, Señor, daré fuerzas a mi pueblo. Y Él está aquí esta tarde, y Él está dando fuerza, y Él está impartiendo agua al sediento. Hay infusión de fuerzas a tu alma ahora. Y no fuerza por un momento, fuerza que te vas a enfrentar vas a afrontar al heredero, vas a vencer, vas a afrontar al vas a enfrentar al gigante. Dios te va a dar fuerzas hoy para que lo que viene por delante. El apóstol Pablo fue llevado y dio cosas al cielo que ninguno de nosotros sabía. Él dijo cosas que no puedo explicar, ni siquiera lo puedo mencionar en de ese tremendo periodo de revelación enfrenta un mensajero de Satanás, enfrenta una batalla, enfrenta un momento de sequía que empieza a acosarlo, que empieza a perseguir, algo que atormentaba sus ojos, le azotaba sus ojos. Y durante tres veces le dijo el Señor, quítame el azote, sácame de este momento de sequía sácame de este momento, Señor. Y Dios le dice, en este tiempo de sequía saldrá Te haré un hombre de gracia, te haré un hombre de testimonio, te haré un hombre poderoso en palabra, te haré un hombre de fuerza espiritual. Yo te llevaré a través de esto. dices, porque a través de cada momento de sequía, Dios dice, te voy a llevar a lugares inimaginables. En el momento de sequía no te entiendes, pero te voy a levantar de aquí y te voy a llevar una mujer de gracia, serás un hombre de gracia, serás un de gracia, serás una mujer poder de Dios, un hombre Espíritu Santo, en la mano de Dios. Dios te lleva cuando momentos de temporada de sequía, esclavos como esclavo el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios. Temprano te buscaré, mi alma tiene ti. Mi carne te abrió. porque hay cosas que no nos llenan nada. No te va a llenar nada. solamente su presencia. David me identificó, dijo, mi corazón es mi alma tierra seca. Árida, donde no encuentro armas, donde no encuentro felicidad quiero ver tu poder porque quiero ser feliz. Quiero ver tu gloria porque quiero ser feliz. Yo en el santuario te vivo y soy feliz. Pero en este momento estoy en lugar de sequía y no soy feliz. Y quiero ver tu gloria, quiero que me sacies, quiero que me llene. Quiero que algo pase en mi vida porque mejor tu misericordia que la vida. Mejor tu misericordia que la vida. me es si la misericordia de Dios estás eliminando. Si la misericordia de Dios estás eliminada. Si la misericordia de Dios mañana puede si la misericordia de Dios mañana corran del diablo soplado y acaba tu casa y tu familia. Mejor en la vida que la misericordia. Sería mentir por la palabra y tienes hambre y sed de justicia. Si eres alguien que ama a Dios y cada domingo vienes a la iglesia con preguntas para Dios como, ¿por qué Dios permite? una oración que siempre se escucha en la, en oración de nuestros hermanos, cuando vienen al altar y ansiosamente buscan una respuesta, esperando escuchar una solución de Dios. Pero mucha gente está llegando a ese altar porque los púlpitos que hace la palabra. Porque mucha gente se aleja de iglesias, preguntamos, ¿por qué no hay en los púlpitos? Porque falta el agua, porque falta la palabra, porque falta la gloria, porque falta la unción, porque falta el Espíritu Santo. Pero esto tiene que cambiar en esta ciudad, esto tiene que cambiar en el mundo, esto tiene que cambiar en este país. Se necesita el agua de Dios en el público Si usted sabe y está aquí esta mañana y siente que está seco, que tenga la Biblia. Aleluya, bendito es el Señor. En la vida cristiana hemos tenido la oportunidad de llegar y ver bendiciones. A veces Dios permite la sequía para poderlo llevar a una revelación más profunda. A una revelación más profunda. A veces las historias repentinas de desolación. Esas cosas amargas que nos sorprenden, esas malas noticias. Esas cosas que no se notan aunque las queremos ansiosamente. Detrás de esa mala noticia través del suceso, Dios quiere mostrarte algo. Tal vez usted está atravesando el tiempo de sequía, de resequedad. Tal vez usted siente un vacío Que que le Sepa que Dios está haciendo algo. No caiga en pánico, no quema porque usted está siendo probado. Sí, tiene que ser probado, porque usted es un vaso de Dios. Dije, usted es un vaso de Dios. Dije, usted es un vaso de Dios. Usted es un instrumento de Dios. Recuerdo la historia tras historia, testimonio tras testimonio, un mi propia vida, mi experiencia personal los tiempos de sequía son experiencias para aquellos que de verdad conocen a Dios. Habrá tiempos que usted siente que no está creciendo. Habrá tiempos que la revelación parece que ha cesado. Habrá tiempos que usted viene aquí y ya no siente nada. Habrá tiempos que usted se para aquí y no hay crecimiento, no hay nada. Dios le está llevando a algún lugar. Usted no está en un callejón sin salida. Dios hizo posible que los israelitas cruzaran el mar rojo porque iban a una tierra prometida. Dios permitió Dios de los israelitas, Usa mucho tanto que iban a tierra, aleluya, firme se estuvieron en su camino. Había un camino. Después de la resequedad hay un camino. Hay una respuesta. Hay una promesa de Dios. Por eso se levantó en medio de la resequedad. Un Josué, un querer que en medio de la resequedad no se detuvieron. Ellos decía confiamos solo en Dios. Dios nos está llevando a algún lugar. En medio de esta batalla, en medio de esta crisis, en medio de este problema. Dios te está llevando a algún lugar. Dios te está llevando, no importa cuán cerrado se sientan los cielos, no importa cuán deprimido tú te sientas, no, siento, no importa cuán tribulado usted se sienta ahora mismo, no importa cuán difícil sean los procesos, Dios está a tu lado, Dios está contigo, Dios te dice, yo estoy contigo en medio de la sequía, aleluya, yo soplaré a tu favor, se deje agobiar por Satanás. Tal vez usted está en lugares secos. Tal vez usted está en un lugar donde no siente ganas de buscar a Dios y dice, Señor, te confieso que te voy a buscar aunque no siento ganas. Voy a buscarte aunque no reciba respuestas. Estoy aquí parado en esta tarde aunque Satanás no quiera que yo esté aquí. Yo levanto mi mano y te adoro aunque no quiera hacerlo. Por lo único que yo sé es que tengo a la las sequías matan nuestros sueños y matan nuestra realidad. Y decía que hay una que trae deterioro, pero que hay otra que es una buena noticia, porque Dios estableció el antídoto para la esterilidad. Él dijo que se active nuevamente la lluvia. No estoy hablando de una nube pasajera. Estoy hablando de un aguacero que viene del cielo. Estoy hablando de su gloria. Estoy hablando de su poder. Estoy hablando de su presencia. Estoy hablando de su manifestación. Estoy hablando que viene una provocación de la gloria del Señor que no podrá contenerla a nadie porque viene provocada por la pasión de alguien que clamó en la sequía. Viene un aguacero de gloria. Viene un aguacero de gloria que te va a provocar entrar al santuario. tiene un aguacero de gloria. Estoy sintiendo que se está activando algo en los cielos. Yo no sé si usted lo cree o no, pero usted debe creer en esta tarde que viene un aguacero. Había tipos acá, come, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No puedo decirle a alguien, una lluvia grande se oye. No me importa si lo cree o no. viene Qué declaración tan impactante. A mí me gusta, a mí me agrada ver como un profeta de Dios tres años y medio atrás, aleluya, había cerrado los cielos por una palabra, por consecuencia del pecado. Y luego dice, viene lluvia y se acaba la sequía. Y como profeta de Dios le digo a alguien aquí, ¡Sucia se la lluvia del cielo vendrá sobre ustedes. Si usted no se puede a creer, verá el en el otro, verá la bendición el otro, verá cómo crece el otro, verá cómo Dios levanta a otro. Usted morirá seca, pero Dios llevará Aleluya. Cuando no hay lluvia dice que no hay alimentos. Cuando no hay lluvia se mueren los animales. Cuando no hay lluvia no hay oportunidad económica. Pero alguien saliendo de la sequía a esta hora, porque viene la lluvia sobre tus hijos, viene la lluvia sobre tu canasta familiar, viene la lluvia sobre tu viene la lluvia sobre tu hijos, viene la lluvia, yo declaro que viene la lluvia, que explota la lluvia. Alguien alaba al Señor, cuando el pueblo fallecía, en el momento más difícil, Dios levanta al profeta y comienza se oye una lluvia grande, se oye. Sama arriba, chama sama tía. El diablo te ha dicho que es una nube pequeña, pero Juan dice, viene nube grande, una lluvia grande viene a poder! Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, alguien alabe, alguien de gloria, alguien grite al Señor, alguien aplaude al Señor, alguien diga tu vida para siempre una lluvia grande se oye. Había sequía en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Pero se levantó el profeta diciendo, Yeah. nossa Senhor.

shakers. No caen. Pero Dios los que está cayendo. en tu liderazgo hay lluvia, en tu crecimiento hay lluvia, en tu ministerio hay lluvia, no importa dónde estés, hay lluvia, hay lluvia, hay lluvia.